Oui, bah, je suis ravie déjà d'être à Barcelone pour présenter Parole de King, mon nouveau documentaire sur euh, les drag kings en France. En el marc de la Mostra Internacional de Films de Dones es va estrenar a l'estat espanyol el film Parole de King, de la directora Chris Lack, que recull les diferents experiències de 23 activistes feministes, artistes i drag kings de França i Quebec a partir de la pràctica política i artística de la teoria queer. je me suis rendu compte que les gens se posaient beaucoup de questions. Ils ne comprenaient pas pourquoi des femmes avaient envie de performer du masculin sur scène ou dans la vie. Et qu'est-ce que ça voulait dire Pourquoi elles faisaient ça Qu'est-ce que ça leur apportait Et donc, euh, j'ai commencé à rencontrer des drag kings et à discuter avec. Et je me suis aperçue qu'il y avait des envies très différentes en fait. Je pensais que c'était une façon. Être drag king, c'était une chose. Et en fait, c'est plein de raisons, de façons de faire, de parcours différents. Et c'est ce qui fait qu'au final, il y a 23 drag kings dans le film. Il y a 25 personnes dans le film et 23 drag kings qui expliquent, euh, en fonction de leur origine, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de bah, comment ils sont arrivés à faire du drag king en fait. Les drag kings, tot i ser poc visibles, van prenent espai. Le film ens mostra une translation de la théorie de la performativité de la philosophe Judith Butler. la construcció de models de masculinitat que volen deconstruir l'estereotip i els codis socials establerts a partir de la representació de cabaret que ha estat un circuit alternatiu per a la llibertat en la representació dels rols. Ah! c'est ce qui m'a intéressé dans le draking, c'est que c'est vraiment un outil, une boîte à outils euh, qui montre que le genre est très souple. ça n'existe pas homme, femme. Et, euh, les drag le montrent. En quelques minutes, tu comprends que euh, c'est construit, c'est appris, c'est beaucoup des vêtements, beaucoup des gestes et des codes sociaux. Et que tu mettes un homme, une femme dans la même journée, A la Mostra Internacional de Films de Dones, Pagol du King posa sobre l'escena qüestions sobre la identitat de gènere i la identitat sexual que sempre han cregut necessàries. En Parol de King, eh, la Cris Lac ha aconseguit eh, donar paraula a moltes d'aquestes persones que estan no només creant un discurs eh, queer, post-queer, doncs tal com diuen elles a, a la pel·lícula, eh, sobre, sobre tot el que significa encarnar la feminitat o deixar-la d'encarnar o encarnar la masculinitat, sinó que estan també reproduint eh, la pràctica política. C'est ça qui m'intéressait dans le drag c'est de montrer aux gens que, bah, regardez, vous dites, enfin, on a eu en France un moment, des moments très durs en 2013 et 2014 avec les mouvements contre le mariage pour tous et qui se sont crispés sur l'enseignement euh, des, études de genre à l'école parce qu'eux sont pour hommes, femmes, patriarcat, répartition des rôles. Et nous, et moi, c'est ma réponse, c'est ma façon de dire, bah, regardez, non, l'homme et la femme se construisent, apprend et on, on fait son chemin entre les deux. Uh, oferir una pantalla a totes aquelles pràctiques que moltes vegades nosaltres sabíem que s'havien considerat polítiques i consideraven polítiques i um, continuaven semblant fora d'escena i completament obscenes, per tant, no? per la, la major part de la, de la societat. Sexualist,